憲法はすっかり上達しました今では大臨時で一二を争うほどの使い手かもしれませんでも世の中上には上がいるものです を探れ腕を上げたな <laughs> 珍味すまんがこれから大切なお客人を迎えに行ってほしいんじゃお客人うん蘇州禅師といってなわしの古くからの友人なんじゃはい任せてください珍味 そそかしいやつだ。 <laughs> 誰じゃお前は大臨時の珍味です大僧侶の言いつけでお迎えに参りましたおおそうかご苦労ご苦労荷物持ってあげるよあこれ心配無用じゃだって善治こんなに汗かいてあれが仕事なんじゃ珍味案内せい はいお前が頼りなく歩くから哀れみを受けるんじゃ大林寺まではもう少しじゃ根性を見せろよいなはい補修禅寺あの子に恨みでもあるんですか自分から進んで持っておるんじゃあんな小さな体なのに人のことが言えるかこう見えても力はあるんだ おおじゃあ珍味手伝ってもらおうかそうかそうか いやご苦労じゃったの何のこれしきおお来た来たとも遠方より来たるじゃいや久しぶり相変わらずじじいじゃのお互い様じゃ <laughs> 京から来たのか長旅だったねええでもまだまだ先は長いです大変じゃのうありがとう <laughs> 蘇州禅師は大僧正とは親しそうだね兄弟弟子だったらしいです昔から大僧正は憲法の蘇州禅師は根法の達人で根法の達人あああった蘇州禅師といえば 中国一の紺の使い手え中国一ねえじゃあシーマもコンポをやるのええでも僕はまだまだですまたまた結構良かったりしてそんなことありませんいつも蘇州禅師には怒られてばかりででも中国一の先生についてるんじゃからかなりのもんじゃろ頑張ってはいるんですがねえねえ食事が終わったら一戦交えない えそそんな大丈夫大丈夫僕もまだ始めたばっかりだしさあはあ珍味とシーファンが試合をはい許可をお願いしますやめとけやめとけシーファンじゃ弱すぎるわいへへ隠したってダメダメうん道中あんなに重い荷物を背負ってきたんだもん 足腰が相当鍛えられてるって証拠だよ途中まではずっとロバを引いてきたんだ <laughs> やらせてみてはどうじゃわしは興味あるのう、よしいいじゃろう てあんまり強そうじゃないの分からんぞ蘇州禅師の弟子だからな俺は珍味の勝ちに晩飯じゃよしでは私はシーファンに晩飯をかけようウキキキキキキ珍味が勝つってじゃあ私はシーファンに木の実一月分かけよ両者とも手加減無用やるからには真剣勝負の気持ちを忘れるな 始め蘇州禅師のお弟子さんかだけど体は小さいし闘志も感じられないやいいかつ 晩飯は俺のもんじゃ 一人にしといてやろう体の傷より今は心の傷を癒す時物の本にも書いてあるはいはいほら負けた乾杯だ傷の具合はどうじゃチンあれくらい減っちゃうさ <laughs> 若いもんは立ち直りが早くていいの本当言うと結構ショック受けてたりしておおシーバには乾杯でしたそうかそうかお主にいいものを見せてやろうえバッタそうこのバッタは珍味お前じゃ このバッタがシーファンじゃここれはジャンプする高さが全然違う今のはシーファンでさっきのが僕どういうことかわかるかわかるかチームこれがお前とシーファンの決定的な差じゃ決定的な差 <laughs> バッタにでも聞いてみるんじゃな。 なのかまあねんなんだいそれ僕とシーはさじゃちょっと忙しいから何あれただのバッタを大事そうに抱えちゃってさ大丈夫かなチンミのやつ打ちどころが悪かったのかもしれんななっ キーの決定的な坂。おやあシーファンチミ昨日はごめんねえ僕頭に血が上るとついやりすぎちゃうのがいけないんだよ <laughs> 気にしない気にしない試合なんだしさおかげでバッチリ目が覚めたよそれにしてもシーファンは強いや いつもなんか特別なことをやってんのううん、別に何も。またまた、もったいぶっちゃって。この、隠しっこなしだよ、シーファンちゃん。ただ、一生懸命やってるだけだよ。ふん。よし。決定的なさ、どうやっても見つけてやるぞ。え 熱心だけど僕だってあれくらいやれるしねどこが決定的に違うのか分かんないや。 一番が決定的なさのそれで何か分かったのかうん、うん ばなくなってる箱の中のバッタは何度も蓋に頭をぶつけるうちにその高さ以上飛ばなくなるそれはちょうど道場という安全な箱の中でしか練習しなくなった僕自身と同じなんだシーバルには箱はないもともと道場なんかないんだその小さな体もハンディとは考えず だひたすら頑張っているんだでもその精神力の強さは一体どこで身につけたんだそれが僕とシーワンの決定的な差なんだ え早朝練習なら一緒にやろうよ珍味いやまずいとこ見つかっちゃったなあ蘇州禅師心血だったのかあでもこれ秘密ですよ憲法家として恥ずかしいって蘇州禅師がそっかだから重い荷物もシーファンが持ってたんだうん今は薬草に頼るしかなくてよし僕も協力しちゃうよウキ <laughs> ありがとうなんだ悟空獣の気配がするぞえ だかなそんな気楽なもんじゃないすごい殺気だ <laughs> 大丈夫大丈夫朝っぱらからんなジミーとにかく大臨時に帰った方が良さそうだ 本やるしかない ぱりシーバンとの間には決定的な差があるよいや珍味だってすごかったよいや僕は途中で諦めてたでもシーバンは諦めなかった最後までものすごい集中力勝つことへの強い執念を捨てなかった旅の修行では諦めた時それが死ぬ時なんだシーバン分かったよえ最後まで諦めない 勝負への厳しさそれが決定的さだったんだ珍味大丈夫か珍味早く早く珍味はシーファンという良きライバルを得ることができました珍味はシーファンのように自分なりの憲法を作り上げていくことができるのでしょうか のがショックだったのねルックスでちゃうちゃうちゃうシーマンの根本の技を破ろうと考えてるんだうんやっぱルックスで勝とうってのは無駄だもんねあのねライチよーし破ってみせる鉄拳珍味第14話円の極意たった一人の挑戦破れるの破るピリッと破ってみせるあらら原稿破ってどうすんの